Ben. Bueno, vamos tocar un tema que ti sabes moi ben del porque levas anos estudando, non? Pois sí, moitos. Eh, digamos que eh, presentei a miña tese de doutoramento no ano 1978 a, e a tesiña tamén sobre o tema Irmandiño en 1976 eh, aínda que eh, investiguei noutras direccións, nunca deixei eh, o tema da revolta irmandiña. Polo tanto, imagínate, de 35 anos, <laughs> traballando sobre o tema e acumulando documentación, sobre todo, que é o maior problema que hai para os estudios irmandiños, pois claro, como para todos os temas históricos importantes, a, a procura de, de documentación. As fontes. Bueno, contanos, Carlos, que, quen, quen compoñe o que pretendían as, as, as irmandades, os irmandiños? Bueno, eh, primeiro, deixar claro que estamos, cando falamos dos irmandiños, ante a, a revolta social máis importante eh, da historia eh, de Galicia. Non hai outra, en ningún período eh, eh, histórico tan importante como a revolta dos irmandiños entre entre o fin de, da Idade Media e o comenzo da Idade eh, Moderna. Decía un clérigo que estaba mm, copiando a crónica Santa María de Irias en 1468, eh, Rui Vázquez, que eh, daquela os señores quedaron sen terras e sen basados, desnudos, como vieron ao mundo, castigados por Deus, eh, que lle mandou a, a Santa Irmandade para facer eh, justiza. Eh, a maior obra da Revolta Irmandiña, a que perdurou ata o día de hoxe, é eh, botar abaixo todo o sistema de fortalezas que lle levara eh, eh que levara anos construir a, a nobreza de, de, de Galicia no? nun contexto de, de réximen eh, feudal igual que no resto eh, de Europa. Eh, non, non quería continuar sin, sin falar tamén do, do nome Ir, Irmandiño eh, eh, realmente é unha invención feliz creo eu de, do tempo de Irmandades da Fala en, en español se decía los hermandinos é dicir, os, os pertencentes a, a, a, a hermandad entón aquí tradúxose eh, hermandinos por irmandad Irmandiños. É dicir, que, que realmente debería decir Irmanciños, non? pero quedou Irmandiños que é unha palabra inventada felizmente como tantas porque o idioma é unha creación eh, popular que chegou ata o tempo de oso e, e, y nos permite falar da revolta con, con agarimo non como algo eh, realmente no e os seus participantes eh, como como homes que eh, dos que debemos os que, que, que debemos recordar por, pola gran obra que fixeron pola justicia, a paz e a seguridade que eran as súas bandeiras cando acudían armados en masa a, der, a derrubar as, as fortalezas. O nome oficial é eh, Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eh, eh, ese é o nome realmente que está na, na documentación e eles falaban do que nos chamamos Revolta Irmandiña como o levantamento da xente común do reino eh, de Galicia contra os eh, señores cabaleiros eh, e prelaos. Esos son os nomes oficiais, aínda que naturalmente a historia se fai dende cada momento e, e acuñam, acuñouse historiograficamente o término de hai máis dun século de, de Irmandiño e con el nos seguimos movendo. Efectivamente, o nome poético, o nome literario, de feito, hasta Irmandiños houve un partido político, non? Que se, que non Irmandiños, de importancia tamén. De José Manuel Beiras, efectivamente. De, de, de nomenclaturas. Eh, comentabas antes, Carlos, que foi unha gran revolta nacional galega, Eu quería comentar tamén neste contexto, estamos falando da, da finais da Media, podíase considerar tamén a principal, eh, a primeira gran revolta social eh, europea, porque Am, a ah, compara, ti mesmo a comparas coa revolta, a revolución francesa, non? Sí, sí, eh, ambas as cousas eh, foi eh, a revolta dos Irmandiños. Foi unha revolta nacional por tres motivos, non? primeiro por o protagonismo da xente común do, do reino de, de Galicia. Foi unha revolta social do reino do reino de Galicia mm, que mm, dai sale eh, a, a institución da Xunta de Galicia, é dicir, se chamaba a Xunta Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eu nun artigo falaba da, da orixe medieval, da, da, do nome de, da institución eh, Xunta de Galicia, pero tuvo un éxito relativo, porque entre os políticos de, eh, de, de un lado e de outro nada, ninguén tuvo interés en reivindicar esa origen histórica que, sin embargo, está moi clara porque o fenómeno das irmandades se deu en toda a Castela e León, está moi clara en Andalucía, eh, e en, e en Asturias, que tamén eh, o, o órgano de goberno se chama se chama eh, ali junta tamén polo, polo tema das irmandades o que pasa que ningún des, nese sitio a, a, a asunta da irmandade se transformou nun fenómeno revolucionario como, como pasou en, en Galicia. Por lo tanto, foi unha revolta nacional polo protagonismo eh, social de, de Galicia, que é unha expresión madura da formación eh, da nación galega na época medieval, eh, porque estamos a falando da, da, da, da Media e esa formación pois comeza coa formación da lingua moito moito antes, non antes do, do ano 1000, pero que ten a súa expresión máis madura eh, entre 1467 e 69 cando eh, Galicia eh, se transforma eh, no reino eh, irmandiño de Galicia. E de feito que está moi claro porque os límites tanto sociais como políticos da Galicia Armandiña eh, cales son? Es decir, a, ata onde chegaron os asaltos das fortalezas? Ata o río Miño, polo sur, e eh, polo leste, pois eh, incluiu eh, o Irzo, o, eh, a revolta e a parte oriental de Asturias. É dicir que, que todo o, o que é o mapa lingüístico eh, galego eh, na época medieval, ¿no? Entonces, en ese sentido está, por esos tres motivos, claro, eh, o carácter, digamos, identitario, o galego, eh, da, da, da revolta, que non solamente eh, pola institución que se chamaba Xunta eh, Seral do Reino de Galicia, sino tamén socialmente, pola base, porque, insisto, chegaban ao Miño e xa non derrubaban fortalezas, e igual, pois penetrando Eh, en Asturias ou en León, porque eh, se, o límite estaba eh, naturalmente, como se decía naquela época nas crónicas, eh, en Ponferrada, porque se decía que aquel era a entrada naquel entón do reino do reino de, de, de Galicia, No? Eh, entón, nese sentido, eh, está claro que é unha revolta nacional galega e ao mesmo tempo é unha revolta europea importante estamos falando do século XV que a podemos comparar pero con a para, para Galicia co, cos países de remensa en Cataluña pero non chegou tan longe eh, o movimento dos países como o movimento irmandiño aquí que creou un poder autónomo que que, que gobernou Galicia durante dous anos, podemos comparala co, coa revolta do Susita eh, eh, en, en, en Bohemia, que tuvo unha dimensión social moi evidente, pero era ante todo un movimento herético, eh, se trata de algo eh, realmente eh, distinto, ou podemos compararla cos Chiompi en Italia, vamos, na cidade de, de Florencia, que tamén é un levantamento da xente, da xente común, de, de Florencia, pero claro, limitado localmente, é dicir, en ningún outro sitio se atopa unha revolta con ese carácter que nos decimos, e eh, reivindicamos eh, nacional galego, pero tan completo por, porque participan en a maioría da, da sociedade e porque xeneran un órgano de autogobierno que asunta será do Reino de Galicia que se reúne en asamblea durante cinco veces, eh, cinco, eh, cinco ocasiones durante a, a revolta e, e, e vamos, todo nun proceso para aqueles tempos <laughs> e para hoxe relativamente largo como foron os dous anos que van dende a primavera de 1467 a primavera de 1469. Eh, Carlos, bueno, comentamos aos, aos ouvintes e as ouvintes que, bueno, a veces temos algún problema de son e debido a que temos a Carlos en, a través de videoconferencia eh, e, e, bueno, por eso a veces hai pues, subas de son. Eh, Carlos, comentabas un, efectivamente a Gran Revolta, estabas falando ahora da, da Gran Revolta, pero cales son os antecedentes? Porque antes xa, xa falábamos dunha pequena guerra irmandiña, non? A, a conhecida como, como a Irmandade Fusquencha. Cales, cal foi, digamos, o, os carozos, as piñas, a leña que, que deu lugar a, a, que, a que encenderan xa, a, a, a que prendera ese, ese gran lume da, da, da principal revolta irmandiña? Mira, eh, nun, no, no que foi a miña primeira publicación do ano 1986 que se chamaba un libro que se chamaba, se chama A mentalidade susticeira dos Mandiño eh, se explicaba de que a revolta Mandiña é consecuencia dunha acumulación de, de, de, de agravio pero ao mesmo tempo eh, houve ensaios previos moi importantes porque non se chega a unha revolta nun ámbito relativamente amplio como é, como é o Reino de Galicia, sin ensaios previos, tanto a nivel, eh, todos eles a, a nivel local, pero ás veces non tan, non tan local. Por exemplo, xa tú comentaches que para o norte de, de, de, de Galicia, é dicir, toda a parte mm, eh, norte da provincia da Coruña, eh, Mondoñedo, eh, a, a parte norte de, do Bispao de, de Lugo, ne, nesa zona, eh, digamos, o, gra, o ensaio, o gran ensaio xeral foi a revolta de 1431. Eh, eh, Sin embargo, para o centro de Galicia, que naquel momento estaba xa en Santiago de Compostela, eh, a revolta que, se, que valeu como ensaio foi a Irmandade de, de Santiago e Muros e, eh, e, e Noia de 1458 que rematou expulsando expulsando a, ao arcebispo Fonseca de, do arcebispado, non? refuxiose en Redondela que era eh, que era do, do bispao de, de Tui. Foi importante e amais con unha peculiaridade, porque era unha alianza, unha alianza das cidades cos cabaleiros da terra de Santiago, cousa que eh, é paradoxal, non? De feito, mm, eses cabaleiros que estaban aliados coas, coas cidades de Logo Irmandiñas, pois estuveron do, do, do outro lado eh, en 1467. Pero, en fin, estamos falando de, de, de ensayos. Para, para o sur de, de Galicia, é dicir, a parte sur do, do Arzobispado de Santiago e o, e o Bispado de Tui, a, a, a, a revolta que serviu de ensaio foi o que na, no Perito de Tavera Fonseca se chama a, a rebelión dos portos, non? a revolta dos portos de mar. É dicir, fin, fundamentalmente as Rías Baixas donde pois, eh, a maior parte das vilas eh, pertencían a, a, a algunhas ao Bispado de Tui, pero outras mm, maioría eh, ao, ao Arcebispado de, de Santiago e, e, e esa é a que se recorda como a primeira fortaleza, a primeira Eh, revolta que derrubou eh, fortalezas a que se recorda máis no peito da de la Fonseca. Por lo tanto, temos en, no norte, sur e no centro mm, grandes revoltas armadas, quero decir, eh, eh, dun ámbito relativamente amplio eh, cos seus pros e os seus contras que serviron de ensayo eh, seral para o que foi a grande revolta que podemos chamar, se aceptamos ese término para para o tránsito do século XV eh, ao século XVI eh, a revolución irmandiña. O logo un, un, un revolta locais importante. Eh, por exemplo, eh, na Mariña de, de Lugo, eh, en 1454, a, a revolta armada de Viveiro contra Inés eh, de Guzmán, e en Ourense, en 1455, a revolta contra o obispo dirixida por o que sería o grande dirixente irmandiño en Ourense provincia que foi Nuno Dausente. Por lo tanto, eso non sai do ceo como pensaba Rui Vázquez, eh, o, o copista da crónica Santa María de Iria, senón que eh, foi froito dunha acumulación de agravio e dunha serie de ensaios eh, locais e, e sobre todo, máis importantes, eh, ensayos interlocais eh, onde, eh, bueno, eh, se utilizaron xa armas, se derrocaron fortalezas, en fin, se experimentou eh, con todo con todo aquelo que despois eh, eh, ser, serviría para o éxito rápido, ademais, na primavera de 1467 da revolta Seraldo Silmandiño de Galicia. France que foi unha gran revolta nacional, eh, claro, na que intervino, estamos falando que intervino pequena nobreza, os, os, os viláns, campesiños, eh, gregos, eh, pero como foi posible que se uniran claro, naquel momento nunha sociedade de, prácticamente castas, non? de división absoluta, absolutamente social, e eh, como, como, como surdiu esa, esa, esa masa social capaz de derrubar 130 castelos en todo o país, e sobre todo como están organizados, non? Se falase sempre de que hai uns os capitáns, sempre se fala de Alfonso de Lanzón, de Diego de Lemos e Pedro do Soria, pero entendo que a estrutura iba máis alá, non? Como, como están organizados? Bueno, vamos a ver. Realmente... O sistema das, das irmandades eh, eh, pois pues, funciona dende o século XIII, é dicir, cada momento de inestabilidade política ou, ou irástica ou de guerra ou así as cidades pedían formar irmandade, unha milicia, etc. para manter o orden orden eh, público, lo tanto, había unha experiencia previa importante. Mm, no momento en que se consigue a extensión de unha irmandade eh, que se creara en Castela e León en 1465 a extensión a Galicia, que había moita resistencia por parte da nobreza particularmente o conto de Lemos pero eh, o parte da nobreza para que se estendera porque tiña medo o ambiente estaba moi tenso en Galicia de que eso desencadenara o que pasou en fin, unha, unha enorme eh, eh, revolta, revolta social no momento en, en que se forman eh, hai cartas de Enrique IV e, e, e Enrique IV envía eh, eh, representantes eh, un deles o máis importante estivo na formación da, da, da, e na elección dos cargos da Irmandade na, de Santiago de Compostela eh, na, na, na Carballeira de Santa Susana onde viu xente de toda a comarca ata, ata Negreira non? Eh, eh, entón, a partir dese momento, pois, eh, había uns capítulos da Irmandade, uns estatutos, e aí viñan un pouco como había que organizala. Era eh, simple, había un alcalde por cada, según, cada unha, dúas ou tres ou catro parroquias, eh, eh, e logo había eh, función, un, un responsable, eh, digamos, da, da Irmandade a nivel provincial daquel entón, é dicir, que eran as dióceses ou, ar, arque. arquidióceses, unha xunta xeral eh, do, do Reino de Galicia que se reuniu, xa dixen, antes cinco veces durante o, o período eh, irmandiño e ademais se, se, cando se xuntaban daquela se tardaba moito de ir dun sitio a outro non todo o mundo tiña cabalo para ir e entón cando se reunían podían estar semanas, eh, etc., mínimo un mes, eh, eh, traballando cos notarios, de, debatindo, etc., os diferentes cargos da Irmandad, que son os alcaldes, os cuadrilleiros, os diputados que se elixían expresamente para acudir ás asambleas de, da xunta, etc., eh, os capitáns eh, que se encargaban do, do tema, do tema eh, militar, e, etcétera, non? Entón, esta, había unha estrutura que chegaba, eu creo que a, de, a, a Irmandade, a Grande Irmandade de 1467, chegaba coa súa estrutura a toda Galicia. Unha estrutura que, pola radicalización que tuvo o movimento irmandiño, rápida, ademais, eh, no, no primeiro, nos primeiros meses de, eh, na, na primeira eh, eh, mitad, ou máis ou menos, do, do século XV pola, radic pola radicalización na primeira mitad do ano 1467 pola, pola radicalización eh, eh, que sufriu eh, eh a estrutura de hermandades sustituía as jurisdiccións señor, señoriais porque derrocaron as fortalezas eh, e sustituíron o poder señorial por poder das hermandades aos diferentes niveis aos que eh, fixen eh, referencia Por lo tanto, foi unha revolución social de gran envergadura, pero tamén foi unha revolución política no que, no que ten que ver coa, coa, co poder político de gran eh, eh, envergadura. De feito, nos dous anos de, de existencia da Xunta Xeral do Reino Irmandiño eh, eh, de Galicia, pois prácticamente o, o, o poder en Galicia eh, funcionou independentemente, é un período de, de independencia do Reino Medio de Galicia que extrañamente non se, non se reivindica. Evidentemente, eh, fora tiña unha relación, con seu máis, con seu menos, boa, co rei Enrique, eh, según eh, cuarto, pero eh, mandaba, lle decían obedecer, pero non cumprir. Eh, hai cartas que se cruzaron entre Asunta e, e o rei Enrique, eh, que queda claro que que mandaba en Galicia era, era a Irmandade, non, non mandaba o rei. E cando lle interesaba a eles asaltaban as fortalezas dicindo viva o rei, pero cando non lle interesaba facían eh, ouvidos sordos ao que ele pedía como cando no comenzo da insurrección despedía que non derrubaran as fortalezas dos seus dos nobres amigos que o estaban apoiando a él na guerra civil co principal Alfonso a nobreza de Castela. Non lle fixeron caso eh, ningún. Por lo tanto, eu creo que podemos falar dun poder quase, quase independiente durante os dous anos que durou a revolta irmandiña. Bueno, efectivamente falas do papel de Enrique IV, non? Eh, en un primeiro momento incluso fomentou non? estas, estas revoltas, ata que supoño que se lle foron da man, ben, como ben dir, ah, era un poder absolutamente independente, o seus Juan e durante esos dous anos, cal foi o papel realmente da, do, da, da, da monarquía daquel momento, sobre todo de non, porque esta revolta os portugueses tamén tamén lles chegou, ainda que, como ben dis, a, ah, digamos que as, as, os ataques aos, as, aos castelos remataban a, no miño, non? eu supoño que, tu, que tiña a, a súa incidencia e, había temor entre entre a monarquía que, que isto era un gran estudio social en toda Europa, non? Pois non, isto eu sinceramente non, non, non o teño documentado. En Portu, nin en Portugal nin en Francia hubo nada parecido a mediados do século do século XV é un fenómeno que hai que relacionarlo, eso sí, coa coroa de Castela, porque institucionalmente formaba, o Reino de Galicia formaba parte da coroa de, de Castela, ou hermandades por outros sitios, quedou eso, ese resto que eu dicía, o nome da, do, dos órganos autonómicos en, en Andalucía, en Extremadura, en, en Asturias, pero ningún sitio tivo ese carácter revolucionario e menos que se, eh, se dedicaron a, a, a, derribar canta fortaleza atoparon. Hubo derrocamento de fortaleza por parte das xuntas eh, eh, provinciais no, no País Vasco, etc., pero en ningún sitio tuvo eh, este carácter, digamos, de cambio social e político total que tivo o fenómeno irmandiño en, en, en Galicia, no, no reino, no reino eh, de Galicia bueno, Enrique IV hai que entender que o contexto estaba en guerra civil, xa, xa o comentei, a, eh, tiñan frente eh, a, a nobreza de Castela, que fixeran rei a irmán pequeno de, de Enrique IV, o príncipe, o príncipe eh, Alfonso, e, e el tiña a necesidade Por, por lo tanto, había un valeiro de, de poder que eso superon veros, velo moi ben os dirigentes irmandiños, sobre todo os urbanos, que estaban máis, máis ao tanto do, do que se movía na, eh, en, en, en Castela. E, entón, se aproveitou moi ben o galeiro de, de poder, se, se insistiu moito na, na, eh, nunha carta, Enrique Carta, para formar as irmandades, e despois buscaron, eh, o, o, por tanto, tiñan a, para formar irmandades o apoio eh, do, do rei. Claro, xa comentei que cando se iniciou a, a insurrección pediu eh, Enrique IV por carta que respetaran os castelos do, Sar, do Sarmiento, é dicir, da, da Condesa de Santa Marta, Morrera xa os, o seu, o seu home que respetaran tamén Monterrey e outros de, de, de, de Juan de, de Zúñiga que eran nobres que eran do bando de, do rei legítimo como se decía a él, como decía él que era Enrique IV e non lle, e non lle fixeron caso e, a, pesar de todo o 6 de xullo de 1467 Fernando de Pulgar, o cronista que era moi era moi amigo do Sirmandiño, non é porque houbera contacto personal, pero compartía os seus valores anti, señoriais de, de, dos, dos Xirmandiños, pois eh, o convence, e, e, e, e consiguen, consiguen os irmandiños de Enrique IV un documento o 6 de xullo de 1467, decía, probando os derrocamentos afeitos e pedíndolle aos alcaides das fortalezas que aínda que ainda se resistían a Santa Hermandad que ella se entregara a Santa Mardá. En ese momento en suyo xa había moitas das xa moitas das fortalezas de Galicia estaban derrubadas porque o fenómeno dos derrocamentos empezara dous meses dous meses antes. ¿no? Entonces, en ese sentido, vese, digamos, obligado por las circunstancias, de esa maneira él consigue debilitar ao bando nobiliar rebelde, eh, eh, con, coa monarquía, coa, coa coroa de Enrique IV, eh, parte de, de, de eses nobres rebeldes Enrique IV estaba en Galicia, os debilitou, pero non quería debilitar os seus. Pero no medio eh, a, a revolta adquire un carácter social que non facía distingos, hasta o punto de que derribaban as fortalezas dos propios cabaleiros que os apoyaban, os irmandiños, que foron eh, non demasiados, nobreza media, pequena e media, pero moi importantes, porque eh, eran os profesionais da, da milicia, dos militares, e xa axudaban, pues, sobre todo na, nas batallas, e en algún caso tamén nos derrocamentos de algún castillo. E non, a eles tampouco lle perdonaron as fortalezas que tiñan. Eh, non había moito por ese lado, porque os cabaleiros, que, a, que apoyaban como capitáns, como eh, Lanzós, eh, Osorio, eh, eh, Lemos e outros, eh, pois eran segundóns ou habían sido desposeídos por, justamente por esa oligarquía feudal contra as que contra a que loitaba a revolta irmandiña, pero, por exemplo, a Sueiro eh, Noguerol, eh, comendador de Porto Marín, de derribaron, a eso está ben documentado, a súa fortaleza, e ele era capitán de, da, da revolta. É dicir, que aí hai un sentimento igualitario que, que parte da, da, da composición social eh, maiormente popular eh, do movimento irmandiño que non facía distingo, as fortalezas eran malas e había que derrocalas porque se transformaran en niños de eh, mal, niños de, de malfeitores non? Pois temos eh, tal como está comentando Carlos Barros pois dous anos absoluta, absoluta dominio das irmandades temos un rei que en certo xeito está sendo ninguneado eh, pois, pois nun primeiro momento pois, apoia revoltas pero logo vese en, en apuros e vemos tamén a unha unión de, de distintos estamentos sociais pois, en, de, eh, de, de todo tipo de, de, desde os vilans a todos o campesinado e, o, e os gregos pois en favor de, de maiores liberdades non? damos aquí un paso ao noso noso colaborador eh, habitual, o arqueólogo Xuxrayán, para que eh, nos fale no seu, no seu microespacio habitual de como ve esta, este período de inestabilidade que supuso a primeira gran revolta nacional galega. Entón, vale, pues, eh, Carlos, estás por aí? Estou, estou. Ah, nada, pois pues ahora vamos, eh, de eh, punta, vamos con... Eh, el... minutos, vale? e xa máis ou menos ac eh, eh acabamos para darlle paso ao freno, vale? Vale, vale. Vale, vale, de acordo. Vale, se seguimos, eh, porque esto seguimos. nos despois. Ben, eh, comentaba eh, Carlos Barros que efectivamente eh, temos a uns, uns hermanías que non fan distinción a hora de derrubar eh, castelos, eh, 130 castelos derrubados, eh, algúns tan importantes como o castelo da, de Rocha Forte en Santiago, gran centro, epicentro de poder do de Tela, o Castelo da Lúa, o Castelo de Sandiás, as Torres de Altamira, grandísimas fortalezas en aquel momento eh, era impensable de derrubar, e sobre todo polos sistemas modernos que se puxeron para, eh, de asedio para, para derrubarlos. Non? De, eh, claro, por que os irmandiños iban os, os castelos? Comentabas que era un pouco o centro de poder, sobre todo de que eles vean aí que eran o Centro Moderno dos Malfeitores, non? Sí, vamos a ver, eh, eu teño documentado máis de 200 fortalezas derrubadas e seguramente hai, hai máis. Eh, eles decían que foran que foran que botaran abaixo todas menos Pambre. <laughs> Poñían eso como argumento para explicar de que non quedara máis que unha, máis que, que Pambre que por algunha circunstancia de, de tipo local ou por a boa disposición do alcaide ou por a decisión do propio xermandiño da zona non chegaran a, a, a derrocar. As cidades, ata ese momento, perdón, as fortalezas, ata ese momento, eran eh, símbolos eh, positivos do, do, do poder, ah, hai poesía e hai, e hai prosa eh, cantando a, a beleza dos castelos, eh, etc. E, eh, e eh, por ese fenómeno que, que estaba que empezaxedes a explicar na, na introducción xeral de, de, do podcast eh, de hoxe de, de, de esa nobreza trastámara a partir de 1369 violenta es, que es propia igresa que, que incrementa digamos a presión señorial sobre os vasalos eh, eh, etcétera entonces eh, utilizaban as fortalezas non, non, non solamente como centros de, de cobro de, das rendas eh, señoriais, eh, senón tamén como lugar de residencia dos señores, eh, senón tamén como niños de malfeitores, decían eles que é un lugar común eh, na, na queixa dos, dos irmandiños sobrevivintes e dos seus descendentes no preto eh, Tavera, Tavera Fonseca entonces eh, eh, a crise do feudalismo ainda agrava a belicosidade desta eh, nobreza mm, que se fai pola forza co poder en, en Galicia ao longo de todo o século XV e iso transforma a fortaleza nun niño de malfeitores porque simplemente o, as guarnicións e os soldados mm, dos señores das fortalezas pois a utilizaban como como, como punto de partida para, para os agravios males e danos eh, que, que lle inferían a, a, a población a población que da zona ou os que pasaban eh, polo camiño para facer secuestros, para roubar as vacas, estou falando de tipoloxía de, de, de de delitos que, que, que estudiei no mentalidade xusticieira dos irmandiños e a xente vivía, non vivía segura eh, conta unha testemunha do peito da Vera Fonseca que tiñan que ir a acabar no, no campo eh, con, coas armas ali todo o mundo tiña armas porque entre outras cousas todo o mundo como vasalo tiña un deber militar co seu señor eh, as armas eh, eh, espadas, eh, lanzas, eh, eh, eh así da, aquellos tempos eh, pois estaban ao alcance de calquera eh, de calquera aldea de calquer sitio onde houbera un ferreiro que as que as, que as fixera portanto había unha, unha seguridade eh, eh, moi forte e, e, e, e, e se culpaba as, as fortalezas e aos señores das fortalezas de ser, digamos, o responsable desa inseguridade xeral que había nos camiños, no campo, eh, nas, nas cidades, eh, etc. En, en todos os, os lugares. De aí que pasan de ser un símbolo, digamos, agradable a ser, a ser o símbolo do demo. Digo do demo porque estudiando a revolta irmandiña na ría Muros Noia, ali no Castelo de Outros, eh, se eh, surde a, a a renglón seguido disto que estou falando esa, ese mito de que había ali un demo que te, que es, es a salir che, eh, a un espantou e, e, caeu pola, pola escaleira eran, eran niños de malfeitores era como o eh, lugar donde do, un lugar in, in, infernal e ademais desa digamos dese sentimento de agravio está por debaixo algo que é moito máis importante, porque eh, as fortalezas eran a chave do sistema feudal. É dicir, se o sistema feudal precisaba eh, sempre de consenso eh, e coerción, e na medida que hai menos consenso, hai máis co coerción. E esta nobreza trastamarista que acusa o golpe da crise do feudalismo iniciada a mediados do século XIV necesita máis ingresos para manter o seu tren de vida, para manter o seu, o seu exército, e non lle chegan as rendas eh, jurisdicionales tradicionais, as incrementa e, e, e cada vez máis eh, saca, eh, digamos, os diñeiros e, e, e, e os medios que necesita para ese para manter ese, ese tren de vida simplemente polo uso da forza, non? que, o que se chaman o que se chaman agravio. Entonces, mm, eh, se produce unha indignación xeral contra as fortalezas, a eles se lle chama os cabaleiros, aos cabaleiros se, se lle chama os malfeitores eh, do reino, e, e, e, e, e cando surde a oportunidade, naturalmente, a derrocan eh, polo, polo chan, eh, non solamente por razóns de mentalidade, senón por tamén por, por, por sentido práctico, porque se non hai fortalezas, pensarían eles, eh, non hai señor que nos exprima eh, coas rentas, e eh, non hai soldados do señor que, que nos que, que nos rouba, que viola as nosas mulleres, etc. Hai tipos de delitos que incluso son especialidade do propio señor, como son secuestros, con tortura moitas veces para, para, para a pedir a un campesiño eh, rico ou a un mercador, etc., que venda o que ten para darlle a, ao señor. Por tanto, se produce unha transformación moi grande dentro da crise do feudalismo, moi, moi, moi, con moito máis en Galicia que en outros lugares, e é dese, esa especie de de refeudalización de Galicia con unha dimensión de, de, de delictiva eh, moi, moi grande donde unha gran parte xa da economía señorial é unha economía que eu chamo empleando terminoloxía actual ilegal, é dicir, simplemente non é que non é que houberan unha renta as que tiveran direito, se quedaban con todo o que, o que podían precesar para manter o seu tren eh, de vida. Eh, cando na primeira xunta que entre marzo e abril do ano 1467 se celebra en Melide, solamente lle piden aos señores que están presentes, porque en principio unha, gran, unha parte importante dos señores entran na Irmandad, eh, e ademais presumen delo, que, que yo soy hermano tamén, etc. ¿no? Pero ali acórdase que todos os señores eh, entreguen as súas fortalezas, que eran niños de malfeitores, a Santa Hermandad a Santa Hermana Antón poñía un alcaide e controlaba esa fortaleza. Así todas, esa, a intención era facer o mesmo en todas as fortalezas de Galicia. algúns xa a partir dese momento, eh, naturalmente, eh, pois, a, Diego de Andrade Sancho Ulloa fusiu de Melide. Fusiu porque, xa, claro, no, aquelo estaba xa transcendendo o que era, digamos, a, a a idea general do que é unha hermandade, etc. Non é porque no, pa, no papel non estivera de que se podía mm, controlar eh, unha, unha fortaleza mm, particularmente conflictiva, que eles aplicaban eso a todas as fortalezas do reino e en esa universalidade eh, naturalmente onde chocaba incluso co, co propio Enrique Enrique IV pero foi moi efectiva empezaron a, empezou a, a, empezaron a efectuar ese, ese traslado de, das fortalezas dos cabaleiros eh, a, a Santa Hermandade e algúns se resistiron naturalmente, hubo que asediar e asaltar esas fortalezas e logo do asalto eh, unha, unha, unha cousinha, Carlos eh, falas ahora de que efectivamente temos un dato 130 apuntas ata 200 fortalezas e, e que pasou entón para que eh, digamos, a gran nobreza contraatacada, non? Eh, eh falamos de que Pedro Maduro trouxo un armamento moderno naquela época, arcabuces, eh, para facer fronte a esta, a esta revolta. Como, como se aplacou a revolta, A revolta se... Mira, un problema que temos historiográficamente é que desta revolta a primeira noticia que houve foi a través de, do nobiliario de Vasco da Ponte e, e o ídolo de Vasco da Ponte era Pedro Madruga non? entón aí eh, se trata dunha fonte que, que publicou Viceto eh, a mediados do século XIX non, non se sabía nada desa, desa gran revolta ata, ata a publicación de, de, do nobiliario de Vasco da Ponte e que mm, Vasco da Ponte é mm, contrario ás irmandades e el, eh, eh digamos, que exalta o, a, a, a a, esa, a eses nobles como Pedro Madruga e outros eh, eh, eh, e, e oculta to, todo o que tuvo o que tivo de Victoria Arbol Armandiña e entón eh, a historiografía galeguista a partir de Viceto eh, mentras non se coñece e publica o pleito da Fonseca non ten a voz directa dos propios protagonistas entón hai moitos elementos eh, eh, que hai que, que hai que revisar eh, por, por exemplo, este ao que tú estás dicindo. Eh, eh, o momento irmandiño foi tan irresistible, eso o din os representantes do arzobispo Fonseca no Preito Contadera, non? foi tan irresistible que non había maneira de facerlle, de facerlle diferente. Porque foi un, o armamento xeral de unha gran parte da poboación simultaneamente en toda Galicia que tiña como, como criterio eh, eh, eso tamén creo eu que non foi acordado en ningún asunto, simplemente foi espontáneo de que cada fortaleza, cada jurisdicción se encargara de derribar a, a, a súa a, fortaleza que, que tiña nesa, nesa, nesa jurisdicción. E iso se fixo irresistible. Algúnas, naturalmente, se resistiron, hubo que asedialas, no momento en que consiguen de Enrique IV o 6 de xullo eh, ese documento eh, de apoio a, a, ao que estaba a facer a Santa Irmandade eh, en Galicia, había eh, fortalezas que, que se había, que se resistían, non? Aínda, pero en unhas condicións moi negativas e con moi poucas posibilidades aos cabaleiros. Se der, os derribaron e eh, a uns os botaron do reino de Galicia e a outros simplemente estaban por aí no exilio interior, como Suero eh, eh, de Soutomayor, eh, no, no, no sur de Galicia, que estaba eh, oculto na casa dun vasalo dun, dun vasalo dun vasalo del é dicir, Pardo de Cela eh, o Conde de Lemos eh, Pedro Madruga e o arcebispo Fonseca fuxiron nalgúns casos perseguidos como conde de Lemo por un exército que según segundo o preto de Ara Fonseca de, de 30.000 que é o máis grande que de ser certo reuniu a, eh, a Santa Irmandade e en Fontes Bercianas se fala de 15.000 un momento moi exitoso e moi arrollador é só un concepto fatalista da historia pode digamos pasar por xiva dese, dese dese feito que foi o, o, o, non solamente o triunfo na primavera de 1467 da revolta contra todos os señores de, de, de Galicia, no? sino manterse no poder logo durante durante durante os durante dous anos. Eh, polo tanto, eh, estamos falando dun fenómeno mm, histórico eh, novo, pero tamén visto dende hoxe tamén novo eh, na historia de Europa, eh, claro, para ese para ese século, para o século para o século XV, e non, non sei se hasta que punto a propia ideoloxía nos impide ver o que tuvo de exitosa eh, a revolta irmandiña. Se cadra porque eh, na época en que eh, eh se atopou, se publicou o, o nobiliario da Ponte, Biceto, pois de ideoloxía liberal, revolucionario él, no século eh, XIX, pois tamén tiña esa mentalidade, digamos, do martillo, non? É dicir, eh, que está moi presente no século nos liberais do, do século XIX en España, non? É eh, dicir, o, o, o mártir eh, e polo tanto que, que como, como, como, como que se se creera de que, que se, se, se, se crea máis conciencia polas derrotas que polas victorias. E entonces, nese sentido, se cai na, na, na, na para, no paradoxo de, de, de dar por boa, por exemplo, eh, no caso que, que nos trae os aquí, que é a Revolta Hermandiña, que houve unha, unha gran represión de, da Revolta Hermandiña cando é mentira. É dicir, simplemente non hai un solo documento que diga que houve eh, represión eh, despois da, da, da, da Revolta Hermandiña, porque non podía vela, non? non podía vela porque esa, eh, cando Pardo de Cela lle di, eso sabémolo por la tradición oral que está aí no Perito Tabela Fonseca, cando Pardo de Cela lle di ao seu sogro, o conde de Lemos, señor conde, eh, al señor conde lle di que enchiese sus carballos con sus vasallos, o sea, que colgase dos, dos carballos aos vasalos, e el lle dixo que non había de comer do, non había de comer dos, dos carballos necesitaba vivo aos vasalos naturalmente para re, reconstruir eh, a, o, o sistema o sistema eh, señorial parte que ten segundas intencións eso porque quen, quen, quen, quen vive dos carballos das, das bellotas eh, son porcos non? é dicir que nese sentido non houbo eh, esa gran represión e, e unha asignatura pendente da, de algúns sectores da historiografía eh, galega, ou eu diría máis ben galeguista, ainda descosta aceptar que unha revolta pode, pode triunfar. Eu recordo cando estaba terminando a tese, estou falando do ano 87 ou así, me fixo unha entrevista sobre como iba eso Manolo Rivas para un xornal daquel entón Diario de Galicia, E como eu lle estaba explicando que eh, atopaban as declaracións do da Vera Fonseca un sentimento de victoria 60 anos despois que chocaba contra o que nos enseñaron, enseñou a tradición eh, galeguista en Galicia, el deduso, entón, eh, bueno, xa teño un titular, e eh, publicou con ese titular, os irmandiños venceron, etc. No? O cual eh, non é tan simple, porque efectivamente hubo unha reacción señorial despois, hubo de, foron, viñeron dez anos depois da revolta en Mandiña, que hubo que resistir toda unha presión para de algúns destos señores para reconstruir as fortalezas, etc. E logo viu con a cuña e chinchilla o que eles entendían como unha segunda volta porque volveron a, a, a, a, a poñer en marcha, eh, gracias ao apoio de Acuña e Chinchilla, un número menor, pero interesante, das milicias irmandiñas que derrocaron eh, eh, a maior parte das ou unha parte importante das fortalezas que habían reedificado os señores. De maneira que como eso foi Eh, iso foi a, a puntilla total, porque o Estado aquel momento, o Estado moderno nin, a, nin en Galicia, nin en Castela, nin na Península, nin en Europa, estaba por volver a ese sistema social de, de nobreza eh, apoyada en, en, en castelos, en fortalezas, que que, que imponía unhas fortes eh, rentas e eh, servicios feudais aos vasalos. Estábamos a, eh, no século XVI e se estaba producindo en todo o Occidente eh, unha, eh, europeo unha, unha transformación social que, que é o cambio da media da de moderna. Bueno, eh, efectivamente, vendi o profesor Carlos Barros eh, as, as preguntas que mandei supuxeron antes ou despois para entender a, o que é a historia de, deste país eh, como era ben día hai que desmitificar mitos de non o derrotados porque como ben di o, o propio Carlos non había basalos, para decir, non había carballos para colgar tantos basalos ni basalos que traballaran a terra para levantar outra vez o país, non? Eh, tal a importancia do que supuxo, do que supuxo as hermandades en Galicia. Eh, ben, Carlos, agradecemos moitísimo a túa presencia en, en eh, Querimos Rumorosos. Eh, agardamos contar contigo en, en novos, novos programas. Eh, a verdade é que foi un placer conversar contigo. Eh. Quedaron moitísimas cousas aí das, das que falar e esperamos todo volverte a, a, a coller outro momento para, para volver a tomar estas, estas cuestións que quedaron pendentes. Moi ben, eh, aproveito para darvos o, o para, o, os parabéns por, por Historia de Galicia.gal e eh, eh, este, este proxecto, digamos, tan bonito de facer eh, unha serie de podcast sobre a historia medieval de Galicia. A vos principalmente, os que, os que debullades a historia, os que facedes que, que Galicia teña personalidade, teña identidade propia gracias a que le pronunciando nos no, nos Moitísimas gracias a vos, que sodes os que, os que facedes tamén país. E eh, agora, eh,